çok çok çok teşekkür ederim. Bonnie. Gracias. Ik dank euch zeer, weil ihr helft uns asach. Thank you, everybody! Merci. Спасибо. Спасибо стране. Шукран. Шукран. Тода.